sifatul qiyamah iaitunya gambaran hari kiamat bab yang pertama qiyamus saati ala syiraril khalq kiamat akan berlaku ke atas makhluk yang jahat maknanya orang yang ada di akhir-akhir dunia iaitunya orang jahat nah orang yang tak tak ada lah agama tak pandai dah sebut Allah atas muka bumi ni astagfirullah pun tak pandai.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 Kita masuk di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ma'alim As-Sunnah an nabawiyyah Al hadis pagi hari ini iaitu hadis yang ke-153 di dalam fasal yang kedua sifatul qiyamah iaitu gambaran hari kiamat bab yang pertama qiyamus saati ala syiraril khalq kiamat akan berlaku ke atas makhluk yang jahat maknanya orang yang ada di akhir-akhir dunia iaitu orang jahat Nah, orang yang tak tak ada dah agama. Tak pandai dah sebut Allah atas muka bumi ni. Astagfirullah pun tak pandai. Jadi, cuba kita tengok tiga hadis dah. Hadis yang ke-153 ni, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal لا تقوم ساعة إلا على شرار على شرار الناس Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2949. Maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi kecuali ke atas golongan manusia yang jahat." Allah ni tak ada kena payakan ni. Eh? Tak ada kena royak katanya ramalan uh, nak jadi ke tak jadi nabi royak cirak-cirak dah nah uh, benda hak cirak berlaku sikit lagi manusia atas muka dunia ni kau sari kau jahat kau sari kau tak ada agama walaupun kita tengok sekarang ni orang masih lagi duk sedar dan duk sebar agama walaupun maksiat berlaku hampir-hampir sama duk badu di antara al-haq dengan al-batil iaitu kebenaran dan kebatilan. Tapi sikit lagi akhir-akhir dunia ni wallahu alamlah bila kita tak tahu juga. Gi kepada kejahatan banyak. Amanah tak ada. Ibadat tak ada. Taruh harapan pun tak ada. Manusia zahir nampak baik tapi batin dia penuh rosak dan banyaknya kejahatan maksiat yang dia buat. Wallahu alam ni kalau kita tengok kepada keadaan agama-agama eh, asing yang ketua ataupun pemimpin dalam agama setengah-setengah agama lah hendak buat kita tengok nampak dah bibit-bibit nak jadi nak apa lam ataupun narak masuk di dalam agama Islam kita apatah lagi sekarang ni menipu, khianat, corruption, makan. Tak ada kira dah. Halal ke haram, asal kau boleh sudah. Pas nak pergi molek kat mana hidup orang ni? Hidup ni ya ya kena makan, kena minum, pas tu duk makan benda hak haram. Bukan benda hak makan apa ni? Duk makan hanya maksud saya bukan arti kita duk makan ahan haram tu dak orang Islam insya Allah ya tak makan benda-benda haram kalau sekiranya dia ada benih agama dalam ha-, dalam hati dalam hidup dia tapi duit harta benda yang haram tu ramanya orang mai tamneng tu ada kira duit orang wi riswah ke gapo lan tak apa lagi kita boleh duk kecek apa lagi bukan masa dia tang tapi dekat-dekat dengan dia tang dia rasa tak bergamuk nak kecek sebab apa pakat tabur belaka duit lepas tu pakat duk kiah belaka tak apa hak ni duit heboh tu duit hak wi tak apalah gi ka kabat kawe wi seribu Pas kalau kita tanya learning ni masa learning masa tak ada dia tang siapa katik duit, wi siapa duk tabur duit gi sedekah Orang dah duduk dalam kampung, orang pergi sedekah seribu, seribu, seribu, seribu sore. Siapa kata ada? Masya Allah. Sebab itulah. Keadaan dunia, kita tak sedut fikir katanya nak pergi ikut molek. Walaupun orang bina, benar molek, bina, kebaik kebaikan tu, ada ramai. Pakat duduk nak belakang, bina kebaikan persatuan. Nah, mari kita pakat klik kepada agama belakang. Pakat duduk pau pelacat belako kalau oyak mari mari mari mari mari tapi umumnya manusia ada hak tu hebui hidayah dan banyaknya manusia yang Allah Taala tutup mata hati dia apa tak lagi orang-orang kafir orang munafik orang yang jauh daripada ajaran agama lah. hak nabi royak di dalam beberapa hadis lain orang-orang soleh mati belaka orang-orang alim kau tak ada kau tak ada kau tak ada jadi hak tinggal atas muka dunia ni seolah dah katanya orang orang tak pakar, orang tak ada tak ada kaedah hidup atas dunia hak sebenarnya. Masya-Allah. Nah. Wallahu a'lam hak ni zaman mana pun kita tak tahu dah akan berlaku di atas muka dunia dekat-dekat dengan nak kiamat. Hadis yang ke-154. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله Hadis dikeluarkan oleh Muslim 148. Maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga di muka bumi tidak ada lagi orang yang menyebut sebut Allah Allah. Ada. Faham tak? Maknanya kiamat tidak akan berlaku siapa ke atas muka dunia ni tak ada orang yang sebut Allah tak ada dah tak pandai ada sebut setengah-setengah hadis Nabi sebut rakyat katanya orang kita tanya orang eh, eh mung agama apa kelipa dah eh aku tak tahu agama gapo dia agama eh agama agama tu gapo Tu Tuhan tu siapa nak no, ayat katanya tak reti siapa ke setara tu atas muka dunia. Tak ada orang pandai dah sebut Allah. Ha tu. Lepas pada tu jadah tu. Cerak dah berlaku kiamat. Allah. Nah. Hadis yang ke-155. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا Luk'a Ibnu Luk'a Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2209 hadis sahih Luk'a dia ada terjemuh sini Al-Ahmaq Al-La'im Luk'a asluhu Al-Abd thumma stu'mila fil hamq wal dhamm Maksudnya dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiamat tidak akan terjadi ataupun tidak akan berlaku sehingga orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang hino anak orang yang hino nak ayat katanya orang tamada bukan orang kaya bukan orang kenama eh tapi orang tamada tamada tu dah rak ya sungguh di dekat-dekat dengan nak kiamat tu orang itulah mi kuamsuk sebab apa dia duduk pasang mudah-mudah Orang yang pasang sapson banyak kau tu kau ni duduk tu pan dengan benda-benda tak molek belaka. Jauh daripada ibadat, jauh daripada agama. Tapi orang yang tamada tamada. Masih lagi duk ada Tuhan duk jaga lagi. Kuam rusuk sub sebai pok-pok dia tu. Bukan arti orang nama lokak ben lokak. Faham molek dah. Luka artinya orang yang biasa-biasa anak orang tamada. Orang itulah ni kuam sukma kisut. Belum pada nak berlaku hari kiamat. Pak orang yang pasang kerja eh dia gotu goni gotu ada belaka menipu khianat helong jauh daripada agama tak mengaji mikir hari-hari ni nanti nak nak buat maksiat nanti buat kejahatan tu keadaan manusia di akhir-akhir zaman nanti wallahu alam lah ini wala iazubillah masuk pula di dalam bab yang kedua iaitu nya zikrus sur wa ma bain nafhatain perihal sangkakala dan jarak masa di antara dua kali siupannya maknanya hubungi dengan sangka kala siuk seruna yang malaikat duk tunggu bila Allah Ta'ala nak perintah dia supaya dia siuk lepas tu kena siuknya dua kali cuang di antara yang pertama dengan yang kedua tu lama mana tu ini ha, cuba kita tengok hadis ni sebagai hadis terakhir pada hari ni iaitunya hadis yang ke-150 ni dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina nafhat ma baina an-nafhataini arba'un. قال أربعون يوما قال أبيت قال أربعون شهرا قال أبيت قال أربعون سنة قال أبيت قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجم الذنب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 4814 dan 4935 dan Imam Muslim 2955. Maksudnya waktu bahasa Arab saya ada tulis sikit dah. Abaitu ma'nahu abaitu an ajzim uh, bi anna al murad 40 yawman aw shahran aw sanatan bal alladhi ajzamu bihi annaha 40. Ah uh, tak apalah waktu maksud dia. Maksud dalam hadis ni uh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi rakyat katanya, jarak masa di antara dua tiuk per sangka kala adalah empat puluh, Nabi kata. Nabi rakyat dengan umum-umum, mula-mula. Nabi katanya, rakwang dua kali siuk tu, cuang tengah-tengah tu empat puluh. Ha, tu. Supaya dengan Nabi, rakyat hal orang, hal ni, kiah sikit dah. Nabi rakyat katanya, kalau lah orang lalu depan orang dek semaya tu, kalau dia tahu katanya berdosa, nescaya dia akan berdiri di situ tak lalu, tak lakah orang semaya, Nabi katanya 40. Sahabat Nabi duk duk duk apa ni duk was-was saja. Eh, Nabi maksud 40 hari ke ke 40 bulan ke ke 40 tahun. Ha ni hampir-hampir sama dengan hadis ni. Sebab tu orang, ha ni saya royak ha semaya sikit dah. Orang apabila dia tahu katanya orang ada tengah semaya, dia lakah juga. Dia berdosa. Kalaulah orang semaya tu kena dah pada tempat dia, bukan dekat semaya di di depan itu. Orang ada semaya kita lalu lakah dengan kita tak ada sekat gapo-gapo di hadapan orang semaya sat ni. Kita ni berdosa. Kalaulah Nabi royak katanya kalau sekiranya tahu katanya berdosa, Cerak orang tu akan tunggu situ walaupun 40 tahun pun dia tunggu. Pasal apa nak semaya 40 tahun? 5 minit sudah dah. Tapi nak ayat katanya jangan lakuh orang semaya. Supaya kat Nabi ayat katanya, di antara dua siuk adalah 40. Abu Hurairah bertanya, adakah ia 40 hari? Baginda menjawab, bukan demikian. Abu Hurairah tanya lagi, Adakah ia 40 bulan? Baginda menjawab, bukan demikian, bukan. Abu Hurairah bertanya lagi, adakah ia 40 tahun? Tengok. Baginda menjawab, bukan demikian. Ha, tengok. Selepas itu baginda bersabda. Kemudian Allah menurunkan air dari langit. Lalu mereka tumbuh hidup semula seperti sayuran. Seluruh bahagian tubuh manusia hancur lebur kecuali satu tulai iaitu tulai sulbi. Iaitunya tulai yang berada di bahagian punggung. Dari situlah penciptaan dilakukan kembali pada hari kiamat. Dalam hadis lain ayat katanya 40 tahun. Di antara siuk mula-mula dengan siuk yang kedua tu adalah 40 tahun wallahu alam 40 tahun atas dunia ataupun 40 tahun di sisi Allah ini wallahu alam tapi kita taklah katanya 40 tahun sebab kecil ni ha dunia belum pada alam akhirat lagi 40 tahun manusia pun mati bila siuk siuk mula-mula tu manusia hak jahat-jahat hak karuk-karuk hak ada lagi atas muka dunia mati habis guling-guling tak ada siapa nak tanam mayat dia. Nak gali kubur tak ada sebab orang mati belakang. Lepas cuba kita gambar ni dalam hadis nenek Nabi rakyat katanya, bila siuk yang pertama nak boleh siapa siuk yang kedua tu 40 tahun, hujir semua. Hujir, bukan boh besar dak tapi hujir. Manusia hok duduk hok mati dak tahu berapa puluh ribu tahun dah. Hok duduk dalam tanah tu akan tumbuh semula. Tumbuh-tumbuh supongnya manusia ni jadi supaya dengan benih supaya dengan butik-butik yang ditani dalam tanah lama-lama ia tumbuh maka Nabi pun rakyat katanya daripada tubuh manusia hak hacur dah tu lah tapi hak tinggal lagi iaitunya tulai punggung dia tulai sulbi yang tak hacur situlah wallahu alam hak nak kutiasa ada ayat katanya DNA ke gapo wallahu alam hak ni kio-kio dalam orang-orang pasal ke doktor dan ahli sains di situlah akan tumbuh semula jadi jadi jadi jadi jadi jadi manusia sehingga sapanya masa malaikat akan siuk kali yang kedua iaitu nya untuk bakik semua berlakunya kiamat hopsah tubik daripada kubur masing-masing. Masya Allah. Kita pun kena duduk di dalam head kami juga. Lari tak boleh. Ha, lah keadaan dunia apa? yang Nabi Raya sebelum berlaku dan ketika berlakunya hari kiamat. Nah, insya Allah kita dah baca Pak hadis pagi, pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan lagi email kita dan berasa takut gerungnya keadaan yang adanya belum sampai hari kiamat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.